calima traspondo me bollar, esquivoso velamio. yo una sabadía chea da su ausencia e a sin perspectiva. Agora en terra, arredado de mí mismo, por un océano de singladuras, o vento de ría vai virando a folla de cada emoción. O sol indiferente, sirena o gardentosa dos vapores. Un retraso de fume no las da paisallas. Os engranalles de grúa esmoen a mañana morna. Debaixo dos meus pasos, Jordan o rosel da vila natal. Ela cos brazos cheos de sono, teima salvarme dun un antigo. E os meus ouvidos incautos quieren dormir no colo das cantigas bellas. Eu cacheaba todos los segredos das miñas más maldeiras, porque algo fue que se me perdió na mar. Alguien que chora dentro de mí, por aquel otro eu, que se vai no veleiro, como un morto, peso eterno de todos los adeuses.